Доброго дня! Оце ми коротше, йдемо йобнути підорський танчик. Ніяк не могли вирішити, хто ж із нас буде нести Джавелін. І ми так подумали, що, мабуть, буде його нести Жека чи Жека. Третього не дано. Третього, мабуть, все-таки не дано. Буде нести його все-таки, мабуть, Жека. Ну що, він хлопець крепкий, да, Жека? Бабки платять. Та довольний пацан. Все у нього класно. Нічого. Все добре буде, да, Жека? Може Фотографувати будеш танчик Давай. сьогодні? Будеш? Коротше. Вийшли на фотоохоту, сфотографуємо. Слава Україні! Героям слава! Тримаємося, браття!